हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो ओपन ऑफिस कैल्क को लेकर के बना रहा हूं यहां पर देख सकते हैं ये डबल लाइन का बॉर्डर मैंने बनाया है ये बॉर्डर कैसे बनाएंगे अगर आपको ओपन ऑफिस कैल्क में ये बॉर्डर बनाना है जैसे सपोज कीजिए इसी के ऊपर ये बॉर्डर लगाना है ठीक है तो इसके ऊपर बॉर्डर लगाएंगे कैसे तो इसको लगाने का बड़ा आसान तरीका है मैं आपको बताता हूं आप कंट्रोल के साथ वन बटन प्रेस कीजिएगा जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यहां से अगर डबल बॉर्डर बनाना है तो ये यहाँ पर देख सकते हैं ये तरह तरह के बॉर्डर के स्टाइल दिए गए हैं जो भी आपको चूज करना हो यहाँ से चूज कर लीजिएगा जैसे ये मैंने चूज किया और यहाँ पर डबल बॉर्डर बनाना चाहता हूँ कलर भी आपको चूज करना जरूरी है तो जो भी कलर आप चूज करना चाहते हैं वो चूज कर लीजिए यहाँ से ठीक है तो यहाँ पर कोई एक कलर मैं चूज कर लेता हूँ लाइक ये कलर मैं चूज कर लेता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ओके जैसे ही ओके करूंगा तो यहां पर आप देखेंगे कि ये बॉर्डर अप्लाई हो गया ठीक है यहां पर भी मैं करके दिखा देता हूं आपको यहां से राइट क्लिक करके भी सेम काम कर सकते हैं और ये चूज कर लिया मैंने ये वाला फिर यहां पर थोड़ा सा थिक बॉर्डर मैं बनाने वाला हूं और कलर क्या रखूंगा जैसे कलर मान लीजिए रेड रख लिया हमने और यहां से ओके कर दिया तो ये देख सकते हैं ये थिक बॉर्डर भी बन करके तैयार है तो उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video